आपका क्या नाम है राम निवास साहू अधिया के बारे में आधा किसान के आधा हमारा है ठेसर के आधे आधा है किसान मालिक है तो आधा ऊँ खर्चा लगावाते हैं आधा हम लगाए थे दोनों जने आधे आध हो थे हम जोतते हैं पाँच एकड़ की ज़मीन पाँच एकड़ में होता है सत्तर अस्सी खाड़ी होगा सत्तर अस्सी खाड़ी बता तो चालीस खाड़ी हमको मिलेगा हम लगाते हैं लगाते हैं बीस पच्चीस हज़ार रुपए एक रबी हाँ ऐसे किसानों की लग जाती है अगर मान लीजिए फसल खराब हो जाए हम्म। तो फिर क्या होता है फिर कहा दोनों जने घाटा आ गया का हुई लेकिन सरकार बहुत सारी योजनाएं हैं कंपनसेशन दे देती है जमीन मालिक को फिर तो हमका नहीं देते हैं वहीं के ऊपर ऊपर ले लेकिन हमको का नहीं मिल गया बताए हमका जानकारी नहीं रहती है अपने से मालिक ले लेता तो हम नहीं कह पाई अब जेकर अब पट्टा रिकाट है इन कर लाग तो अब हम का कह पाई हो गए वो साल ऐसे कैसे को बिताई थे अब का करी कर्जा ऋण कर्जा कह के खरीद पीत हैं यहाँ के वो उतर ही नहीं आई यहाँ कोई नहीं आवा पटवारी कबो नहीं आवाता यहाँ हुआ सीधी हरेन मगे तो किसान करा लेकिन यहाँ खेते खेते नहीं भागता है यहाँ ना आवो खेत खेत देखो पटवारी हम्म। जिसका जैसा नुकसान है तो आओ घर घर देखो किसानन के हुआ खेत कि केखे खेते में है केखे खेते में नहीं आए मजदूरों को मिले चाहिए किसानों को मिले चाहिए हाँ जैसे सबका है घाटा फायदा है तो दोनों जने का बराबर चाहिए हम्म। आखिरी बार पाले का पैसा आया था उसमें किस आप बताइए अपना किस्सा उसमें नहीं देते हैं अब एक किसान के हम खेत बोए रहे हैं तो दूसरा आदमी निकाल लिया जो उन्हें कि, किसान के खेत आए तो वह नहीं पाया सरकार आवे जो पटवारी उटवारी करे तो वो खेत खेत बा गए तब लिखा है तब काम हो आगे का और जब वो सीधी में लिखवाए लेकिन रीवा में लिखवा लेकिन खेत आन के लिखा दूसरा लिहे तो कौन फायदा उठा